Diana Franco, analista de proyectos de inversión social de la Fundación Saldarrega Concha. Menos del 1% de las personas con discapacidad acceden a la educación superior en Colombia. Es por esto que a través de nuestro programa integral de educación inclusiva desarrollamos el componente de becas, cuyo objeto primordial es permitir el acceso de las personas con discapacidad en la educación superior. A su vez, desarrollar en ellos competencias profesionales, laborales, sociales y económicas. En la actualidad estamos en alianza para estudios de pregrado con el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX, y para estudios de posgrado con Fulbright Colombia y la Fundación Carolina Colombia. Los invito a consultar los términos detallados de nuestras alianzas a través de nuestra página web www.saldarriagaconcha.org en el link de becas. Chesdowski's